СБУ постійно нас захищає і ловить постійно якихось бандитів, сепаратистів і, звичайно ж, російських військових. От якраз на днях воно зловило ще одного російського військового, кадрового російського військового, який їхав на машині, представте собі, сам вийшов і каже: Я російський військовий, я вимагаю захисту в Україні, я російський військовий. Сам признався, представляєте? І це настільки важливий російський військовий, що просто аж цілу прес-конференцію зробили. Старшим машини в кабіні автомобіля перебував громадянин Російської Федерації Старков Володимир Олександрович. 1978 року народження мешканець Хабаровського краю Росії, який при затриманні відразу ж заявив, що він є кадровим військовим Збройних сил Росії. І в них навіть є перехоплений аудіозапис, який ну, точно доводить, який є 100% правдивим і доводить, що це справді російські військові. Бля, ну как, он же сто раз ездил туда. Ну хуй его знает, не знаю я, брат. Так что вот такая вот. Там кипиш, что наверное, сейчас на... Сейчас там, просто, там просто жопа, что теперь творится. Машина, блядь, с офицером, блядь, бетаном. И... и говорят, что он сразу выскочил, и говорит, я, говорит, офицер российской Ага, хто ну, знає. А ще вони опублікували відео допиту цього самого російського військового, де він зізнався, що він справді російський військовий. Це перед фактом, що ти не будеш на Черкаській проходити. службу. Ты будешь проходить или в ЛНР, или в ДНР. То есть у вас стоит перед фактом после присутствия. До этого это ничего не разглашается. Все, что связано с Украиной, это все очень серьезно засекречено. Ну, ви ж знаєте, я дуже свідомий громадянин, я теж хочу допомогти СБУ. У мене теж є ду- дуже багато матеріалів щодо захоплення одного російського військового. І це 100% докази, що це справді російський військовий. От в мене, наприклад, є також перехоплений аудіозапис. Привіт, ти бачив, що там СБУ вроде російського воєнного взяли? Да, видел. А что? Да, вот они там радиоперехват показывали, как вроде там наши между собой разговаривают, вот как мы с тобой сейчас. Да только там они говорят, что кто-то видел, мол, этот военный сам с машины выпрыгнул и говорит, я российский военный. Ну вот у меня вопрос. Фига. А вот кто мог видеть, если их в плен взяли? Кто мог видеть? Ну да, я об этом не подумал. Да-да-да. Кто в натуре мог видеть? Никто не мог видеть, как его в плен взяли. Ну, это просто СБУ. Опять вброс делает, берет каких-то военных. Я лично сам воюю в ополчении, ни одного российского военного не видел. Где они їх беруть, я не знаю. Ось, власне, є і відео самого допиту цього російського військового. Звичайно, лице я закриваю, тому що ну, просто так, як, як це робить СБУ. Е, я служащий э, е, российской армии. сержант Гридзен. Ой, ребят, у вас листочек упал, я с чего я читать буду? Да, да, я в самом деле российский военный. Когда я выскочил из машины, я э, сразу сказал, что я э, российский военный кадровый. Ну, вы, вы же понимаете, что если бы я сказал, что я ополченец, меня бы сразу там бить начали. не знаю, насиловать, убивать. Ну, потому я вышел, сразу сказал, да, я российский военный. А, да, мои документы 5, 5, 5, 8, 9, 1, 4, 5, В, Дука, Хама, Хохуи, Хехеве, Хелмаха. Ну, это, это серийный номер моего документа, военного билета. Э, я служу в военной части Хама, Хама, Хама, 1, 2, 3, 4, 8, 4, 0. Да, это легко проверить эти номера на самом деле. Да, э, это доказательство, что я военной Российской Федерации. Вот у меня наколочка СССР. А вот смотрите, у меня еще ВДВ России. Да, это настоящая татуировка. Это сделали мы как, вот, вот буквально неделю назад сделал. Да, в России прям делали мне татуировку. Ну, это доказательство, что я военнослужащий Российской Федерации. Вот, вот, видите? От, як ви бачите, в мене такі самі матеріали, як в СБУ, з такою точно самою доказовою базою. Ось вам і радіопереговори з картиночками красивими, бачили? І доказ, от, і я допит проводив цього російського військового, власне, бачите, мене точно всі, і це дуже, це абсолютно чесно, я вам кажу, це справжні матеріали, не підроблені, ніде не зроблені, ніде там вдома на комп'ютері. Це справді радіоперехвати, справжні допити, там з листочків ніхто на них не читає. Ну, СБУ можете використовувати мій цей допит, це теж російський військовий.